Hey yo, my family, 6 million ways to die, choose one, Wakanda family, Donda TV channel straight out of Zuri. Mbele enu hapa vina man like Kariki, Kariki himself. Hey Mr. Kariki, mambo vipi? Uwa poa Rasta, sunaona vile tunajitemisha hapa hivi leo. Yes, yes, yes. Naona umati hapa umekusanyika, watu ni kibao sana. Ningependa uelezea watazamaji eh, eh, mkusanyiko huu ama event huu umeorganiziwa na nani na ni kwa purpose gani umeorganiziwa event hii? hii hizi nyama unaona besti yetu Sumba with her lady Sandra eh, wameamua celebrate daughter's first birthday, na hiyo celebrate your birthday wakalika washikaji hapa hivi kwenye park Maximilianplatz Zurich Olikan. Yeah man, yeah. kuja kuchangia ni birthday yake mtoto wake Sandra na Sumba. Okay, congratulations kwa Sandra na Sumba kwa mtoto wao. Na nakuona Kariki, una wewe ndio mpishi hapa, wewe unatengeza tengeza vitu. Hebu tuelezee kidogo kuhusu hizi maandaa vile unatengeza nyama hapa? Unajua nyama hapa hivi ni kuchoma kikawaida, hata zinachoma zikiendanga, kupiga marinate sawa, nikwambia tungu saumu eh, tanga, eh, ginger and lemon. Nyama zinawashika vipoa. Mimi nimeamua kumsaidia best yangu hapa hivi because he my, he is my friend. Niko na washikaji wengi sana, hizi fanya siwezi kubali mwenyewe anachoma nyama. Na ningependa kuuliza tena swali nyingine, eh, hizi eh, nyama unachoma, au watu wanalipia nyama ama wanakula kufanya mabure. Ah, leo hakuna kulipa, leo ni birthday. Watu wa wambue chakula wakule, wafurahie, tumkaribishe mtoto first birthday. Ningependa kuuliza swali nyingine, ningependa kuuliza swali nyingine. Ndio, ni birthday, sherehe, watu wanasherekea, wanakula. Je, yeah. hawa watu miongoni hawa watu waliokuja ni wengi? Naona, naona idadi kubwa sana eh, naweza sema kila mmoja amebeba zawadi ya mtoto ama wengine wamekuja bila bila zawadi ya mtoto. Hopefully, hopefully kila mtu amebeba zawadi. Unajua unasema nani ajabeba, kuna wale uleta zawadi ya kununua, kuna wale uleta zawadi ya machingili na changa la mandengdeng. Lakini hapo hapo huoni kama kuwa kama mwenye party mwenye sherehe ameorganize na ameleta nyama kama hivi vile tuwaona watu wanakunywa vinywaji alafu kisha baadaye watu wankuja pati wamekula na wameenda mikono mitupu bila hata kumletea yule mtoto muhusika zawadi ama kuchangia katika. Wewe una katika hali hiyo una vipi wewe? Well, kwangu muhimu ingekuwa pia watu at least wamchangie baba baba na mama mtoto, at least wamemake a big thing, unajua wanyama sijui kilo ngapi hapa, kuna samaki, kuna kuku. So kama unaweza jitolea wajichangie ni poa. Okay, Kariki. It's not a must thing. It's not a must thing. Oh, waliamua waliamua walike watu. So sawa kabisa. Sawa kabisa. Sasa hebu hebu wapatie mawaidha ama advice yako kwa wale watu ambao wanapenda kwenda pati ama mwaliko kwenye pati na ambapo hawajabeba ama wamejibebea vitu, unaweza kuambia nini? ukiambia watu hivi cho watu you, what you like somebody do for you what the people do wacha kuharibia kuja kialiko kwenye party kuja na the way you can carry yourself we hauna huru lakini pia ile heshima yako una ile unaileta ah, sio kama vile chakula linakuja watu na wanakorofia chakula pole pole, watu wapeleke kila kitu pole pole, everybody will get it. Na kama if you have something, watie hata kama ni something small for the kids birthday, kwa sababu baba na mama, mama mtoto wamejiamulia lakini kuna wale watu tamaa, kuna watu wa tamaa, unajua. Shukran sana Kariki. Na apart from uh, sherehe kama hivi vile unafanya hivi, nimekutana na flyer fulani ambapo inasema mtaani kuwa tarehe mbili yeah. Oktoba kuna Simba Marara, hiyo ni Mlembe Night. Sasa ungependa, ningependa uelezee hawa ndugu watazamaji kuhusu hiyo Mlembe Night, sababu event wende DJ The Mulembe Night is a special evening for the Mulembe Luya community in Zurich na kama mi DJ Simba Mwarara representing I, um, I will be playing the best Luya music na pia tawapatia kichanjo kichanjo cha Kenya music, Tanzania music, East African music, Africa music, but the aim is music from Luya community to celebrate the community because it's a part of our culture, Kenyan culture, and they are offer their what they can offer to the community to Zurich, wawapatie culture yao. Sasa katika hii culture ya Mlembe Night, wewe una idea kidogo, ni ngoma gani ambapo utachezea watu katika hii event ya Mlembe Night? Kuna wate sasa na wanaume Thank you so much. Huyo amekuwa ni Kariki straight out Azuri. We